درود رفقا انگلیسی مثل آب خوردن اینجاست با یک داستان عالی انگلیسی به نام در جستجوی خوشبختی و همراه با هم گام به گام لحظه به لحظه با همین داستان رو پیش خواهیم رفت و حتی در سطح مبتدی هم اگر باشید به شکل این داستان رو خدمت شما بیان میکنیم که بتونید خوب و عالی اون رو روایت کنید و ازش درس های زندگی که یاد میگیرید هیچ بتونید انگلیسیتون رو هم رشد صد باره و ده باره و چند باره بهش بدید امیدواریم که تا انتهای این داستان همراه ما باشید بیاموزید درس بگیرید به دیگران هم درس بدید فقط یه نکته بچه اگر داستانهای قبلی کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو دسترسی ندارید یا اطلاع ندارید لیست این داستان ها رو در قسمت توضیحات این داستان و همین الان در قسمت بالا در یوتیوب دارید مشاهده میکنید میتونید به اونها دسترسی داشته باشید و بتونید این داستان ها رو بخونید باشون گام به گام لحظه به لحظه پیش بیایید و رشد بی‌نظیر و معجزه رو در یادگیری انگلیسی خودتون رقم بزنید بی نهایت سپاسگزاریم آرزوی خوشبختی براتون داریم بپردازیم به داستان انگلیسی در جستجوی خوشبختی Once there was a group of 100 people attending a seminar on personal development. Once there was a group of 100 people attending a seminar on personal development. Once یعنی روزی روزگاری there was بود a group of 100 people گروهی از 100 نفر از افراد attending شرکت کرده بودند در حال شرکت در a seminar یک سمینار on personal development در مورد رشد شخصیتی یک بار با هم با صدای رسا و با سرعت نرمال میخونیم Once there was a group of 100 people attending a seminar on personal development. روزی گروهی صد نفره از افراد در یک سمینار در مورد رشد شخصیتی شرکت کرده بودند. Once there was a group of 100 people attending a seminar on personal development. In the middle of their talk, the speaker stopped and decided to run an important group activity. In the middle of their talk, the speaker stopped and decided to run an important group activity. In the middle, in the middle یعنی در خلال در میانه. In the middle of their talk, their talk صحبت اونها گفتگوی آنها in the middle of their talk در خلال صحبتشون the speaker speaker یعنی اون سخنگوه توجه داشته باشید که تلفظ speaker the speaker ببینید به هم چسبیده میشه stopped دوباره stopped اولش ا نداره speaker stopped stopped گذشته یه فعل stop توقف کرد and و decided گذشته تصمیم گرفتن decide decided to تصمیم گرفت که run اجرا بکنه an important یک مهم group activity activity فعالیت group گروهی البته به معنی گروه و group activity یعنی فعالیت گروهی run an important group activity یعنی اجرا کردن یک فعالیت گروهی یک بار با سرعت نرمال البته کمی آهسته تر از حالت طبیعی با هم بخونیم In the middle of their talk the speaker stopped and decided to run an important group activity. در خلال صحبتشان گوینده توقف کرد و تصمیم گرفت که یک فعالیت مهم گروهی اجرا کند. In the middle of their talk, the speaker stopped and decided to run an important group activity. He handed out a balloon to each attendee and told them to write their name on it. He handed out a balloon to each attendee and told them to write their name on it. He handed out هند اوت یعنی توضیح کردن چیزی رو پخش کردن هی برمیگرده به کی برمیگرده به اون سپیکر به اون اجرا کننده به اون سخنگو بلون یعنی بالون یا بادکنک to each attendee attendee یعنی شرکت کننده each attendee یعنی هر شرکت کننده and told them و به آنها گفت to write که بنویسند their name اسمشان را on it اچ برمیگرده به چی؟ به بلون، به بادکنک He handed out او توضیح کرد a balloon یک بالون یا یک بادکنک to each attendee به هر شرکت کننده and told them و به آنها گفت که to write their name اسمشون رو بنویسن on اسمشون رو روی بالون ها بنویسن یک بار یکم به حالت کنتر از حالت نرمال بخونیم He handed out a balloon to each attendee and told them to write their name on it. او یک بادکنک به هر شرکت کننده توضیح کرد و به آنها گفت که اسمشان را روی آن بنویسند. He handed out a balloon to each attendee and told them to write their name on it. The balloons then were collected and placed in an adjacent room. The balloons then were collected and placed in an adjacent room. The balloons بادکنک ها then سپس were collected were collected یعنی جمعآوری شدند حالت مجهوله توسط افرادی جمعآوری شدند ولی ما نمیدونیم و چون داره برمیگرده به balloons در حقیقت ما باید ساختار جمع رو به کار ببریم اگر مفرد بود میگفتیم was collected اما اینجا جمعه were collected جمع آوری شدند and placed در حقیقت were placed were collected were placed چون اینجا ساختار موازیه یکی از ورها کافیه این and adjacent adjacent یعنی مجاور دستی روم اتاق یک بار با سرعتی کمی آهسته تر از حالت نرمال بخونیم. The balloons then were collected and placed in an adjacent room. سپس بادکنک ها جمعآوری و در اتاق مجاور قرار گرفتند. The balloons then were collected and placed in an adjacent room. The speaker then asked the 100 attendees to enter that room and within five short minutes find the balloon with their name on it. The speaker then asked the 100 attendees to enter that room and within five short minutes find the balloon with their name on it. The speaker اون سخنرانه اون سخنران به خصوص اون سخنگوه Then سپس asked درخواست کرد The 100 attendees از اون صد نفر شرکت کننده to enter که وارد شن that room کدوم روم adjacent room اتاق مجاور and و within 5 short minutes within یعنی در عرض 5 short minutes پنج دقیقه کوتاه find پیدا کنن بچه دقت کنید to enter که وارد شند to find که پیدا کنن با همدیگه مربوطن در حقیقت این and برمیگرده به نقطه ارتباط این دوتا فعل The balloon اون بادکنکه رو بادکنک مشخص رو به خاطر همین از THE استفاده میشه With با their name اسمشان آنت روش روی چی ات برمیگرده به بالون بادکنکی رو پیدا کنن که اسمشون روش هک شده بود یا نوشته شده بود یک بار بچه ها با صورت نرمال بخونیم لطفا همراهی کنید که بتونید رشد خوبی رو برای خودتون رقم بزنید The speaker then asked the 100 attendees to enter that room and within five short minutes find the balloon with their name on it. سپس سخنران از یکصد شرکت کننده درخواست کرد که وارد آن اتاق شوند و در عرض پنج دقیقه کوتاه بادکنکی که نامشان روی آن بود را پیدا کنند. The speaker then asked the 100 attendees to enter that room and within five short minutes find the balloon with their name on it. They were pushing and colliding with each other as they desperately were searching for their name and their balloons. They were pushing and colliding with each other as they desperately were searching for their name and their balloons. They were pushing آنها داشتند فشار می آوردند یا داشتند فشار می دادند گذشته استمراری They were colliding آنها داشتند با هم برخورد می کردند با کی؟ With each other با همدیگه از در حالی که They desperately آنها ناامیدانه desperate یعنی ناامید مستحصل و desperately یعنی با حالت ناامید They were searching داشتند میگشتند for their name به دنبال اسمشون and their balloons و بادکنک هاشون they were pushing They were colliding, they were searching. آنها داشتن فشار می آوردن با هم برخورد می کردن در حالی که داشتن ناامیدانه می گشتن دنبال اسمشون و بادکنکشون. They were pushing and colliding with each other as they desperately were searching for their name and their balloons. آنها در حالی که ناامیدانه به دنبال نام خود و بادکنک های خود میگشتند داشتند به یکدیگر فشار می آوردند و با هم برخورد می کردند. They were pushing and colliding with each other as they desperately were searching for their name and their balloons. The five minutes passed and nobody succeeded. The five minutes passed and nobody succeeded. The five minutes اون پنج دقیقه passed پس یعنی پاس کردن گذر کردن گذشتن حالت گذشتش شده پست گذشت and و nobody nobody یعنی هیچ کس everybody همه anybody هر کس nobody هیچ کس succeeded succeed یعنی موفق شدن و succeeded یعنی موفق شد nobody succeeded هیچ کس موفق نشد بچه هر زمان که میخونیم شما هم لطفا تکرار کنید که خوب یاد بگیرید The five minutes passed and nobody succeeded پنج دقیقه گذشت و هیچ کس موفق نشد The five minutes passed and nobody succeeded Then the speaker told each person to pick up any random balloon and give it the person whose name is written on it. Then the speaker told each person to pick up any random balloon and give it the person whose name is written on it. Then سپس the speaker اون سخنرانه told گفت گذشته tell یک فعل بیقاعده است پس گذشتهش میشه told each person گفت به هر فرد بچه دقت کنید دیگه told to نداره told each person هر فرد to pick up pick up یعنی برداشتن یک فعل عبارتیه pick up any random balloon balloon که یعنی بادکنک random یعنی اتفاقی شانسی any random balloon هر بادکنک اتفاقی رو برداره and و give give یعنی دادن it it برمیگرده به چی random balloon هر بادکنک اتفاقی رو به کی بده give the person بده به اون فرده پس دقت کنید که give هم در اینجا حرف اضافه نداره the person به فردی که whose name whose یعنی مال چه کسی یا مال فردی که name whose name اسمش is written نوشته شده است حالت مجهوله whose name is written written حالت سوم فعل write right حالت اولش که میشه right حالت گذشتش میشه wrote و حالت سومش میشه written به این صورت whose name is written نامش نوشته شده است دقت داشته باشید ساختار مجهوله on it on it it برمیگرده به چی به random balloon سخنران سپس به هر فرد میگه که بردارن پیکاپ کنن any random balloon هر بادکنک شانسی که پیدا کردن رو and give it و اون بادکنک رو بده به the person whose name is به فردی که اسمش نوشته شده is written on it با هم یک بار یک کم کنتر از حالت نرمال بخونیم Then the speaker told each person to pick up any random balloon and give it the person whose name is written on it. سپس سخنران به هر فرد گفت که هر بادکنک تصادفی را بردارد و به شخصی که نامش روی آن بادکنک نوشته شده است بدهد. Then the speaker told each person to pick up any random balloon and give it the person whose name is written on it. Within a few minutes, everyone had their balloon back. Within a few minutes, everyone had their balloon back. Within یعنی در خلال در عرض a few minutes few اندک a few minutes دقایقی اندک everyone هر فردی had داشت their balloon بادکنکشون رو had back یعنی پس گرفت دوباره به دست آورد Within a few minutes everyone had their balloon back در عرض چند دقیقه همه افراد بادکنک خود را پس گرفتند Within a few minutes everyone had their balloon back He then said what just happened with those balloons is exactly what happens in our search for happiness. He then said, What just happened with those balloons is exactly what happens in our search for happiness. He او یا آقا سپیکر رو میگه گوینده اون سخنران then سپس said گفت بچه ها قبلا گفتیم say یعنی گفتن گذشتش میشه said نمیشه said said گفت What just happened happen اتفاق افتادن happened رخ داد اتفاق افتاد just یعنی همین الان به تازگی یکی از معانیش یعنی فقط یکی از معانیش یعنی به تازگی what آن چیزی که just happened اون چیزی که همین الان اتفاق افتاد with those balloons آن چیزی که اتفاق افتاد با اون باد کنک ها is است exactly exactly یعنی دقیقا what happens اتفاق می افته in our search در جستجوی ما for happiness happiness یعنی خوشبختی عجب حرفی زده What just happened آن چیزی که به تازگی همین الان اتفاق افتاد With those balloons با اون بادکنک ها Is exactly دقیقا همونه که What happens چیزی که رخ میده In our search در جستجوی ما For happiness برای خوشبختی بچه یک بار کنتر از حالت نرمال میخونیم لطفا همراه باشید He then said what just happened with those balloons is exactly what happens in our search for happiness او سپس گفت آنچه که با آن بادکنک ها اتفاق افتاد دقیقا همان چیزی است که در جستجوی ما برای خوشبختی اتفاق می افتد. He then said, what just happened with those balloons is exactly what happens in our search for happiness. We frantically look for it all around us, not knowing where it is. We frantically look for it all around us, not knowing where it is. we ما frantically frantic یعنی از کوره در رفته با حالت عصبی و frantically یعنی دیوانوار look for it دنبالش میگردیم دنبال چی؟ دنبال خوشبختی all around us around یعنی هلوهوش دوروبر all around یعنی تمام دوروبر us ما را خودمون رو not knowing بدون اینکه بدانیم where it is کجاست ما به صورت دیوانوار دنبال خوشبختی میگردیم اطراف خودمون رو اما نمیدونیم یا بدون اینکه بدونیم کجاست بچه ها با سرعت کنتر از حالت نرمال میخوایم بخونیم شما هم همراه باشید We frantically look for it all around us not knowing where it is ما دیوانوار به دنبال آن در اطراف خود گردیم بدون اینکه بدانیم کجاست We frantically look for it all around us, not knowing where it is. Yet our happiness is in the happiness of others. By giving them their happiness, we get ours. Yet our happiness is in the happiness of others. By giving them their happiness, we get ours. yet دو تا معنی داره یه معنیش یعنی در حال حاضر معنی دیگرش یعنی با این وجود Our happiness خوشبختی ما is است in the happiness of others others یعنی دیگران happiness of others یعنی خوشبختی دیگران Yet our happiness is in the happiness of others با این وجود خوشبختی ما در خوشبختی دیگران است By giving them با دادن به آنها giving در اینجا میشه گفت به تعبیری هدیه دادن تقدیم کردن their happiness خوشبختی آنها we get ours ما به دست میآوریم مال خودمون رو خوشبختی خودمون رو by giving them their happiness we get ours با هدیه دادن خوشبختیشان به آنها We get ours ما خوشبختی خودمون رو به دست میاریم بچه یک بار با حالت کنتر از حالت نرمال بخونیم لطفا همراه باشید Yet our happiness is in the happiness of others By giving them their happiness we get ours با این وجود خوشبختی ما در خوشبختی دیگران نهفته است با هدیه کردن خوشبختی به آنها ما خوشبختی خود را به دست می آوریم Yet our happiness is in the happiness of others by giving them their happiness we get ours Happiness and fulfillment rarely come from selfish pursuits but almost always come from doing good deeds for others. Actually, by helping others, we help ourselves. Happiness and fulfillment rarely come from selfish pursuits, but almost always come from doing good deeds for others. Actually, by helping others, we help ourselves. Happiness, happiness یعنی خوشبختی and fulfillment fulfillment یعنی تحقق یا در واقع تحقق یافتن تکمیل رویاهامون یا رضایت rarely rare یعنی نایاب کمیاب و rarely یعنی به صورت بسیار کمیاب یا به ندرت کام می آید from از selfish selfish یعنی خودخواه pursuits pursuits یعنی تعقیب و گریز دنبال روی ها but almost اما تقریبا always همواره come from می آید از doing انجام دادن good خوب deeds deed یعنی فعل کار deeds انجام کارها doing good deeds یعنی انجام کارهای خوب for others برای دیگران happiness and fulfillment rarely come from selfish pursuits خوشبختی و رضایت یا تکمیل رویاهاتون rarely به ندرت come from می آید از pursuits تعقیب و گریزهای خودخواهانه selfish یعنی خودخواه selfish pursuits یعنی تعقیب و گریزهای خودخواهانه but اما almost تقریبا always همواره come from میآید ریشه دارد در doing انجام دادن good deeds اعمال خوب for others برای دیگران actually در واقع by helping others با کمک کردن به دیگران we help ourselves ما به خودمان کمک می کنیم عجب داستانی انصافاً یک بار با حالت کنتر از نرمال با هم بخونیم همراه باشید عزیزان دل Happiness and fulfillment rarely come from selfish pursuits but almost always come from doing good deeds for others Actually by helping others we help ourselves خوشبختی و رضایت به ندرت از پیگیری ها و دنبال کردن های خودخواهانه حاصل می شود اما تقریبا همیشه از انجام کارهای خوب برای دیگران به دست می آید در واقع ما با کمک به دیگران به خودمان کمک می کنیم Happiness and fulfillment rarely come from selfish pursuits, but almost always come from doing good deeds for others. Actually, by helping others, we help ourselves. بسیار داستان عالی و ارزنده بود به به به چه درس های زندگی که نهفته است در این داستان ای کاش یاد بگیریم یک بار دیگه این داستان رو با سرعت نرمال همونطوری که نیتیو ها داستان میخونن صحبت میکنن رو با هم میخوایم یک بار دیگه بخونیمش بچه ها اینجا جایی است که شما خودتون رو باید محک بزنید اگر تونستید این داستان رو با سرعت نرمال یعنی به شکلی که الان میخوایم براتون بخونیم اگر تونستید بخونید به این صورت خیلی هم عالی دمتون گرم اگر نتونستید یک بار دیگه از ابتدا داستان رو گام به گام لحظه به لحظه کار کنید پیش بیایید تا به این مهارت برسید و در این مرحله که الان اینجا هستیم بتونید خودتون رو محک بزنید بپردازیم به خوندن با سرعت نرمال داستان انگلیسی در جستجوی خوشبختی Once there was a group of 100 people attending a seminar on personal development. In the middle of their talk, the speaker stopped and decided to run an important group activity. He handed out a balloon to each attendee and told them to write their name on it. The balloons then were collected and placed in an adjacent room. The speaker then asked the 100 attendees to enter that room and within five short minutes find the balloon with their name on it. They were pushing and colliding with each other as they desperately were searching for their name and their balloons. The five minutes passed and nobody succeeded. Then the speaker told each person to pick up any random balloon and give it the person whose name is written on it. Within a few minutes, everyone had their balloon back. He then said what just happened with those balloons is exactly what happens in our search for happiness. We frantically look for it all around us, not knowing where it is. Yet our happiness is in the happiness of others. By giving them their happiness, we get ours. Happiness and fulfillment rarely come from selfish pursuits, but almost always come from doing good deeds for others. Actually, by helping others, we help ourselves. یک داستان دیگه از سری داستانهای انگلیسی مثل آب خوردن رو با هم پیش بردیم با هم یاد گرفتیم درس زندگی آموختیم امیدواریم که برای شما هم مفید و موثر بوده باشه دوستان نظر خودتون رو در مورد داستان ها در قسمت کامنت با ما به اشتراک بگذارید و درسی که از این داستان گرفتید رو هم با ما به اشتراک بگذارید و نظر خودتون رو به ما بگید امیدواریم طبق روشی که دارید مشاهده میکنید تمرین کنید تا به بهترین نتیجه برسید کانال انگلیسی مثل آب خوردن منبع ها درس رایگان آموزشی برای شماست با برنامه ریزی درست به یاری خداوند با اونها پیش برید تا رشد خوبی رو برای خودتون رقم بزنید آرزویی برای شما نداریم غیر از تندرستی خوشی و خورسندی و خوشبختی در هر کجای دنیا که هستید